दूर से देख लेता हूँ अब लड़कियों को मुरसद पास जाकर जूते खाने की हिम्मत अब नहीं रही <laughs> हाँ।